ぞ日本平をご利用いただき日本平ロープウェイにご乗車いただきまして誠にありがとうございますこれよりゴンドラは名勝地日本平を後にいたしまして史跡駆動山へと進めてまいりますご乗車いただきましたこのロープウェイは長さ 1065m55m 乗りのゴンドラ海抜が 307m なのでまた 270m の駆動山を約5分間で連絡しておりますた下へ下っていくロー山頂上には徳川家康公を祭りする 東照宮がございますまた2010年12月には本殿拝礼石のが国宝にして